Bună ziua! În acest uh, tutorial avem o Husqvarna 350 care este la fel cu 340, 345, 350, 353 și așa mai departe. Uh, la aceasta avem ceva probleme la uh, avem un joc în, în rulmenții de la ambielaj. Pentru a schimba rulmenții este nevoie să o demontăm aproape în întregime. Ah, vom începe de sus, desfacem capacul și o să desfacem uh, admisia și evacuarea. Așa. Ok. Desface filtrul de aer. Ce se desface printr-o ușoară răsucire. Așa. Ah, unde se face uh, carburatorul, are două șuruburi care îl țin. Deci vin așa. Ok, am desfăcut cele două șuruburi. Acum carburatorul este fără probleme. Uh, o să desfacem și furtunul, furtunele de la carburator. Atenție, slăbiți rezervorul ca să nu țâșnească benzina. Ok. Așa, vom desface suportul de la carburator. Gata. Și acesta este carburatorul. sticliță. Și gata, acesta este carbonul. Tot cu cotul acesta de la filtrul de aer. Așa, mai departe facem și bujia, că tot vedem aici. Ok, scot bujia. Băga cuiul ca să putem să blocăm pistonul. Așa. Uh, desfacem ambreiajul. Așa, ambreiajul se desface, uite să avem aici o săgeată off și deci în sensul acesta se desface. Așa, să desfacem. Aici avem oala. Pigmentul cu acec olivier este destul de uzat și, usat și aceasta, inclusiv rotița, trebuie schimbate și acestea. Așa, mai departe avem melcul. Scoatem și pe acesta. Da. Așa pompa de ulei. Atât pe partea aceasta, ne mutăm și la volantă, să facem demarorul. așa, acum vom desface și volanta. asta. Așa. Ah, va fi nevoie să scoatem și toate aceste plasticul acesta și firele de la aprindere. Ok, ca să ne facem puțin loc. Așa, vom scoate și volanta, dar o mai lăsăm momentan. Așa. Ah, putem să ah, desfacem cilindrul în momentul acesta. Nu mai avem nevoie, am ah, desfăcut și volanta și ambreiajul. Deci putem să desfacem cilindrul împreună cu evacuarea sau să desfacem evacuarea, dar mai indicat ar fi să desfacem evacuarea și apoi să desfacem cilindrul ca să avem mai mult loc. Okay eșapamentul. Așa, acum avem aici amortizorul. Așa, acum putem să desfacem cilindrul. Prins cu 4 șuruburi. Vom desface și mânerul ca să nu ne mai încurce, să nu mai lovim de el, să lucrăm mai ușor. Ok, desfăcut și ultimul șurub. Acum cilindrul iese ușor în sus. am curățat-o puțin. Uh, așa vom desface și uh, mânerul de restul drujbei. Avem uh, aici deci amortizorul acesta care o ține. Așa, amortizorile acestea mici și pe partea aceasta la fel amortizorul cel mare. Haideți să le desfacem. Ok, și ultimul. Așa și gata, am desfăcut-o. Așa, ă, am desfacem și de la pompița de amersare. Deci asta o să rămână pe ă, rezervor. Ok, și o scoatem ușor merge. Gata. Ok, acum vom desface cele patru șuruburi. segmentul pe piston. Vom desface și volanța, conectorul presei. Ok, am scos și volanta. Acum putem să scoatem ambielajul. Așa, ca să putem să-i scoatem rulmenții. Deci, uitați, aici semeringul s-a mâncat de tot. Deci nu mai avea absolut deloc. Trebuia să fie ca acesta, să îmbrace rulmentul. Nu mai avea deloc, deloc semering și totuși pornea. Am curățat foarte bine carterul și uh, am schimbat rulmenții. Am curățat bine și ambielajul și pistonul. Deci, după cum se vede, curat, curat. Așa, îl suflăm ca să nu cumva să mai avem uh, gunoaie și apoi să le tragă pe cilindru să uh, termine setul motor. Așa, am uh, degresat bine locul pe carter și vom da cu mastic. Am dat bine cu mastic. Vom pune la loc ambelajul. cu Așa, întoarcem să l prindem cele patru șuruburi. Atenție să țineți de el ca să nu se desprindă masticul. Ok, am strâns bine cele patru șuruburi. Acum ne mutăm în partea de sus. Așa, putem să învârtim o dată să vedem, totul e în regulă. Așa, acum vom... Uh, pune cilindrul, îl curățăm și pe acesta puțin. Ok, punem garnitura. așezat bine. Așa, vedeți garnitura să nu să fie deplasat. Să băgăm ușor un șurub. Ok, asta și cele patru șuruburi de la cilindru. O să punem acum volanta. Așa. Acum putem să montăm mânerul la loc. Ok, o să punem și rezervorul, mânerul la loc. Departe vom monta carburatorul. bloc tot ansamblul. Deasupra. de benzină. Ok. Așa. Să băgăm carburatorul pe suport, să punem și la pompiță. unde cele două suporturi într-o parte, în partea cealaltă și accelerația cu ei punem capturatorul la loc cele două șuruburi atenție să nu strângeți foarte tare pentru că este prins între două uh, adaptoare de plastic și aveți șanse mari să crape vreunul dintre ele. Carburatorul, vom pune și demarorul. acum. și mai departe punem eșapamentul. Ok, punem și eșapamentul. Ok, după cum puteți observa, la pompa de ulei este foarte uzată. Vedeți că este mâncat aici în ea. Și uh, o să desfacem, să o schimbăm și pe aceasta. Pentru asta o să desfacem uh, tabla aceasta de protecție. Este ușor la sus. Vom curăța puțin aici. Ok. Așa, desfacem pompa. Scoatem ușor, scoatem și cotonașul acesta de dirigează uleiul și aceasta este pompa. Ok, uitați, uzura foarte mare. Așa, punem pompa nouă, ok, punem pompa nouă. Așa. la loc ușor. Da? Pun locașul ei. O fixăm cu șurubul. Okay. Aici avem uh, melcul care uh, deci acesta este antrenat de oala de la ambreiaj. Așa, uh, și uh, el învârte pompa de ulei. Dar uitați, normal trebuie să aibă acest umăr unde se oprește ca să nu se învârtă pe melc. Deci vom schimba și pe acesta pune pe cel nou. Ok, am montat arcul pe melc. Îl punem la loc. Așa. Totul e în regulă, se învârte cum trebuie. Puteți să faceți și proba ca să, să vedeți dacă bagă ulei, să nu montați totul și apoi să vă treziți că nu, că nu bagă ulei. A ieșit și uleiul, totul e în regulă putem să mergem mai departe cu montajul. O să-i uh, punem oala. Ok, am uh, schimbat și oala pentru că aceea era foarte uzată. Așa, am pus oala cu rotița și cu rulmentul noi. Acum saboții. Așa, deci în partea inversă se înfiletează. îi strânge, nu trebuie să strângi foarte tare, aceștia se mai strângi și în mers. Așa, putem să punem mai departe mânerul. Punem bujia aer și putem să pornim.